Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei mir diesen super leckeren Spitzkohlsalat mit Linsen und der ist so mega lecker, der wird euch bestimmt gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. könnt ihr meinen Kanal abonnieren.